ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓ ତରଭା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ତରଭା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଆରଆଇ ପ୍ରତିନିଧି ଏନ୍ଏସି କାଉନସିଲର ଟେଣ୍ଡ ହାଉସ ମାଲିକ ସଂଘ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସମାଜର ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବୋଲି ସୁନୀଲ ନରଭଣିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତଥା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ କିଶୋରୀ ମାତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ତଥା କିଶୋରୀ ମାତୃତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ସଚେତନତା କରିବା ସହ ପ୍ରତିମାସ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁନଃଶ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଏନ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ବିବାହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବିବରଣୀ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା ଯୋଗଦାନ କରି ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଆଇନଗତ ଦିଗ ଓ ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏହି ବୈଠକରେ ପିଡି ଡିଆର୍ଡିଏ ନିହାର ରଞ୍ଜନ କହର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ईप्सिता प्रियदर्शनी मिश्र तरभा ब्लक अध्यक्ष सरोज कुंप भारप्राप्त विडियो श्री निरंजन नायक जिला शिशु मंगल कमिटी अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान जिला समाज कल्याण अधिकारी गौरमणी हांसदा जिला शिशु सुरक्षा अधिकारी चतुर्भुज दास जिला बाल्य बहुत परामर्शदाता एक्सनर श्री राजेश प्रधान जिला सूचना और लोक संपर्क अधिकारी अश्विनी कुमार भई समस्त सीडीपीओ सुपरभाइजर तथा तरभा ब्लक अंतर्गत समस्त सरपंच एनएससी अंतर्गत समस्त काउनसिलर जीपीओ e स्थानीय संपादिका प्रमुख ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିବେ ସେଟା ଦେଖିଲା ପରେ